Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz şimdi Hindistan cevizi nasıl yenir, nasıl dilinir, nasıl suyu içilir onu öğreteceğiz. Değil mi çocuklar? Nasıl kırılır? Ama bunu soymak biraz zahmetli. Biraz uğraştıracak bizi. Çok mu az mı diyelim baba? bak babacım ya. Aynı mandalina gibi soyna. <laughs> Aynı portakal gibi de mandalina gibi de elma gibi de. Siz de çok merak ediyor musunuz? Evet. Acaba bu sayesinde yiyecek. Normalde bunu bıçağı var ama ben onu bulamadım. <laughs> Babacığım yüzünü çek. Bu şimdi tamam işte görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane deliğimiz var. Biz şimdi ikisini deleceğiz. Başarabilirsek. Ama ilk önce şuradaki siyahlıkları dikkatlice almamız lazım. Tamam oğlum. Fazla yaklaşma. <laughs> Şu delikler bak hani bizim gözümüze benziyor baba. Ben para alıp geleyim. Bakalım vermeye başlayalım yavaş yavaş. Biraz zor mu değil Hadi bakalım buyurun. Biraz Hadi iç bakalım azıcık. İç kızım normal ne olsun. Çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Güzel mi? Beğendin mi? Al sen al. Çok kötü. Nasıl geldi? Beğenmedin mi? Hayır. İstersen bir tane sen tadına bak. kadar su çıkacak mı? Benim aşağı bırak da daha iyi olsun. Baba asıl Dur bir dakika kız. Şöyle tam aşağı koy bırak öyle de. Herhalde bitti. Çıkan su bu kadar işte arkadaşlar. Şimdi e, bunu bir keselim bakalım ne çıkacak meydana. Görmüş olduğunuz gibi biz biraz uğraştık bunu açma konusunda. Bakalım sanırım açıldı. Evet, görmüş olduğunuz gibi gençler böyle. İnsan cevizi böyle. Ah. Bunu biz şimdi parçalayacağız, yıkayacağız ve sonra Wow. Enteresan enteresan, değişik değişik. Görmüş olduğunuz videolar mevcut. Allah'a emanet olun.